የኛ ግቢ የኛ ግቢ የኛ ግቢ በሴኩላሪዝም በሴኩላሪዝም በሴኩላሪዝም በሴኩላሪዝም መተዳደር አለበት መተዳደር አለበት ለማንኛውም ለማንኛውም የማንኛውም የማንኛውም ሃይማኖት ሃይማኖት ሃይማኖት ሃይማኖት ማንነት ማንነት የሚገልጽ የሚገልጽ ባንዲራ ባንዲራ ነጠላ ነጠላ ምንም አይነት ምንም አይነት እዚህ ግቢ እዚህ ግቢ አይፈቀድም አይፈቀድም አይፈቀድም አይፈቀድም ከአሁን በኋላ ከአሁን በኋላ ዶክተር ፋሲል ዶክተር ፋሲል የእኛን ልጆች የእኛን ልጆች የእኛን ልጆች የእኛን ልጆች እያስፈራራ እያስፈራራ ያለው ያለው ያሶየ ነው ያሶየ ነው ሶየው ነው ሶየ ነው የግቢው አካል የግቢው አካል የግቢው ፕሬዝዳንት የግቢው ፕሬዝዳንት እሱ ላይ እሱ ላይ እንወስዳለን። እኛ የሚያሳድበን